searching. 心有个心结，你生难忘好情意，是条空欢 三更时，月光照透，思恋之人，不管天心未轻松，可愁。 爱过恨，深情相对山，红颜青春还在，人生几经开。